कुरा गरौँ भने तपाईँको आफ्नो परिचय दिनु नाम भन्नु यो ठेगाना भन्नु होइन अनि कहिलेदेखि तपाईँ यो सेक्टरमा आउनुभयो योभन्दा अगाडि केही गर्नुभएको छ कि त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि कुरा थप्दै थप्दै जाउँला नि डन होइन त सुरु नमस्कार नमस्कार मेरो नाम चाहिँ शिव पन्त मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ हिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर आठमा पर्छ म चाहिँ अहिले नगरपालिका सातमा विगत आठ वर्षदेखि अन्य च्याउ व्यवसाय गर्दै आएको छु यही ठाउँमा यही ठाउँ आठ वर्षदेखि यहीँ गर्नुभयो आठ वर्ष सत्तरी सालदेखि निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छु र लगभग लगभग यहाँ चाहिँ मैले अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ छ हजार बल च्याउ पाते च्याउको चाहिँ बल चाहिँ राखेको छु त्यहाँबाट चाहिँ लगभग लगभग अहिले अन्तिम चरणको उत्पादन आइरहेको छ हजार बल भने छ हजार पोका होइन एउटा पोकोलाई डल्ला छ हजार डल्ला एउटा डल्लाले चाहिँ वर्षमा कति जति दिन्छ एउटा डल्लाले चाहिँ वर्षमा भन्दा पनि एउटा लट हुन्छ लगभग लगभग तपाईँको पाँच महिना अवधिमा चाहिँ त्यो सकिसक्छ हामीले तयार गरेर झुक्याइदिएको पाँच महिनासम्ममा त्यो सकिन्छ त्यसले आफ्नो समयभित्रमा चाहिँ पाँच महिनाभित्रमा चाहिँ राम्रो डल्लाले चाहिँ दस किलोको डल्ला हुन्छ हामीले सोह्र छब्बिसको प्लास्टिकभित्र राखेका हुन्छौँ सोह्र इन्च बाई छब्बिस इन्चको प्लास्टिक त्यसमा चाहिँ हामीले तिन किलोसम्म निकाल्छौँ एक डल्लाबाट भनेपछि तपाईँको छ हजार भयो त्यो हजार बिग्रियो भने पाँच हजार भनेपछि पन्ध्र हजार किलो किलो जस्तो निस्किन्छ राम्रो भएको अवस्थामा पन्ध्र हजार किलोसम्म निकाल्न सक्छ दस बाह्र एभरेजमा बाह्र बाह्र जस्तो औसतमा बाह्र हजार किलो बाह्र हजार किलो अनि बाह्र हजार किलो एकपल्ट पाँच महिनामा निकालेपछि फेरि निकाल्न मिल्दैन त्यसबाट त्यस पछाडि त्यो परालमा भएको खाद्य तत्त्व च्याउलाई चाहिने खाद्य तत्त्व चाहिँ त्यहाँ सकिन्छ त्यस पछाडि हामीले त्यो चाहिँ फालिदिने नै गर्छौँ हालेर फेरि राख्ने फेरि त्यही पुरानै तरिकाबाट राख्छौँ फेरि अर्को पाँच महिनाको लागि अर्को राख्न पाइयो पाँच महिना वर्षमा चाहिँ वर्षैभरि हुन्छ कि कति महिना मात्रै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यसको राम्रो उत्पादन हुने समय भनेको अब हामीले प्रविधि लगाउन सकेका छैनौँ यहाँ चाहिँ त्यो गर्दाखेरिमा यो जाडो मौसम तपाईँको मङ्सिरदेखि चाहिँ फागुन चैतसम्म चाहिँ राम्रो उत्पादन हुन्छ जब यो गर्मी लाग्छ तापक्रम बढ्ने घट्ने दर चाहिँ बढी हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ रोगको सङ्क्रमणहरू त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ यसको सिजन राम्रो आउने भनेको चाहिँ जाडो महिनाको समयमा चाहिँ राम्रो आउँछ ए जाडोमा चाहिँ राम्रो हजुर गर्मीमा चाहिँ हुन्न गर्मीमा चाहिँ गर्नु चाहिँ गरिराखेका छौँ हामीले अलिक गाह्रो हुन्छ तपाईँले त अब सात आठ वर्ष गर्नुभयो तपाईँलाई आइडिया पनि भयो होला त्यो कति डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ च्याउ राम्ररी खुसी भएर फल्दो रहेछ च्याउ चाहिँ तपाईँको सुरुमा हामीले राखिसके पछाडि त्यसलाई ओथार राख्ने भन्छौँ ओथार राख्ने समयमा अलिकति तातो लगभग लगभग अट्ठाइस डिग्रीदेखि तिस डिग्रीसम्मको तापक्रममा त्यो त्यसको ढुसीहरू च्याउको बिउ हुन्छ त्यो बिउबाट चाहिँ परालमा ढुसी फैलिन्छ त्यो ढुसीहरू चाहिँ अट्ठाइस डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा चाहिँ राम्रोसँग फैलिन पाउँछ जब त्यो सेट भइसक्छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ फल्ने अवस्थामा पुगिसके पछाडि त्यो स्वस्थ भएर अगाडि बढिसकेपछि तपाईँको फल्ने क्रममा चाहिँ त्यसको तापक्रम चाहिँ एकदम राम्रो उत्पादन हुनको लागि चाहिँ बिसदेखि बाइस डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ उत्तम हुन्छ ए बिस बाइसमा हजुर भनेपछि बर्खा महिनामा पनि बिस बाइस डिग्री बनाउन सक्यो भने चाहिँ हुन्छ बिस बाइस डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा बर्खा महिनामा पनि राम्रै हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको सापेक्षिक आर्द्रता हावामा पानीको मात्रा चाहिँ भन्दा माथि भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ राम्रोसँग हुर्किन पाउँछ ए आर्द्रता पनि चाहियो आर्द्रता राम्रो अब सुक्खा याममा चाहिँ अब हावाहरू सुक्खा हावा धेरै चल्यो भनेदेखि त्यसले पनि असर गर्छ च्याउ उत्पादनमा कक्रको पर्ने होला फेरि होइन त्यो बढ्दैन अनि त्यस पछाडि च्याउ सुकेर जान्छ ए भनेपछि हामीले त्यसरी कृत्रिम वातावरण त्यसरी तयार गऱ्यौँ बिस बाइसको भने त्यसमा पनि हुने भयो च्याउ हामीले कृत्रिम वातावरण एसी राखेर उत्पादन गर्न सकियो भने चाहिँ गर्मी महिनामा पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ अनि सामान्य रूपमा बजार चाहिँ कस्तो छ यसको भन्नु त अब अहिले सबभन्दा समस्या भनेको यसको अलिक बजारको उत्पादनको एक नम्बरमा भयो अनि दोस्रो नम्बरमा भने अलिक बजारको समस्या छ अब यो जाडो महिनामा च्याउ अलिक धेरै निस्किन्छ जसले लगाए पनि च्याउ फल्छ जाडो प्राविधिक रूपमा त्यति धेरै ख्याल नगरे पनि च्याउ राम्रै फल्छ जाडो महिनामा चाहिँ चिसोले गर्दाखेरि अरू रोगका सङ्क्रमणहरू यसलाई असर गर्ने भनेको घुसुना घुसुनाले गर्दाखेरि लार्वा निस्किन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको हरियो ढुसी कालो ढुसी लगायतका जङ्गली ढुसीहरू जङ्गली ढुसीले आक्रमण गऱ्यो भनेदेखि यो हामीले च्याउको जुन ढुसी छ त्यो ढुसीलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ त्यसले त्यसको सङ्क्रमणमा चाहिँ अब जाडो महिनामा कम हुन्छ त्यो भइसकेपछि जाडो महिनामा सबैले च्याउ निकाल्न सक्छ जसले गरे पनि च्याउ उत्पादन राम्रै हुन्छ त्यो भइसके पछाडि जाडो महिनामा च्याउ धेरै उत्पादन हुन्छ अब अहिले भर्खरैको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो जाडो सिजनमा च्याउ एकदमै घट्यो हाम्रो च्याउ उत्पादन हुन नसक्ने कन्डिसन पनि आयो हामीले धेरै यतातिर यो सुकाएर पनि राख्यौँ त्यो भइसके पछाडि जाडो महिनामा चाहिँ तपाईँको उत्पादन अनुसारको बजार हुँदैन त्यो भए पछाडि एकदमै सस्तो हुन्छ अनि हाम्रो लगानीको आधा पनि उठ्ने कन्डिसन आउँदैन त्यसले गर्दाखेरिमा यो बजार व्यवस्थापनले चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ हामीलाई अहिले च्याउ व्यवसायमा बजार व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ गरिरहेको छ है अब सस्तो हुँदाखेरि तपाईँहरूले होलसेलमा कतिसम्म दिनुपर्ने हुन्छ होलसेलमा हामीले काठमाडौँमा ठुलो बजारमा लगेर दिँदाखेरिमा सत्तरी असीमा पनि छोडिराखेका छौँ सस्तो महँगो भएको समयमा तपाईँको जुन गर्मी सिजन हुन्छ खडेरी सिजनमा दुई सय रुपियाँ तिन सय रुपियाँमा पनि पाउन गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब सबैकोसँग हुँदैन कोही कोहीसँग हुने हो त्यो पनि अब थुप्रैको बिग्रिन्छ मैले पनि मेरो आफ्नै कुरा गर्नुपर्दा पनि गत वर्ष मेरो गर्मी सिजनमा दुई लट बिग्रियो पनि त्यो भइसके पछाडि अब उत्पादन नभए पछाडि त बजार त राम्रो हुन्छ तर त्यसले खासै असर गर्दैन कि त्यो भइसके पछाडि मलाई लागेको चाहिँ यो च्याउ उत्पादनमा प्रविधि प्रयोग गर्नु पहिलो नम्बरको कुरा रह्यो दोस्रो नम्बरमा चाहिँ बजारलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ अलि राम्रो अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनु सक्यो भने चाहिँ च्याउ व्यवसायमा लागेका किसानहरूलाई चाहिँ अलि राहत पुग्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ के चाहिँ त्यसमा अब के त्यसको विकल्प के हुनसक्छ त धेरै मान्छेले च्याउ खाऊ भन्नु पऱ्यो एउटा यसको विकल्पमा चाहिँ हामीले धेरै यसो हेर्दा अनुसन्धान अध्ययन गर्दा देख्दाखेरिमा चाहिँ के लाग्छ भने पहिलो कुरा यसको स्टोरेज गर्न सकिँदैन यसलाई अरू तरकारीहरू जस्तो आज टिपे पछाडि यसलाई भोलि पर्सि बेचौँला भनेर भन्न मिल्ने वातावरण चिजको यो उत्पादन होइन रहेछ अनि त्यो भइसके पछाडि यसलाई स्टोर यसलाई गर्नुभन्दा यसलाई पहिलो कुरा ड्राई सुकाएर बेच्न सकिन्छ तर हामीले सुकाउँदाखेरिमा कसरी सुकाइरहेछौँ अहिले घाममा सुकाइरहेछौँ त्यो क्वालिटी राम्रो आउँदैन त्यो भएपछि त्यो बिग्दैन पनि त्यसको लागि चाहिँ अब प्रविधि युज गरेर सुकाउने अब अरू अरू देशहरूमा छ हामीले पनि थुप्रै नेटहरूमा देख्छौँ त्यो खालको प्रविधि हाम्रो किसानको तहबाट ल्याउन सकिने कन्डिसन छैन महँगो हुन्छ महँगो पर्छ त्यो जस्तो यहाँ सोलर ड्रायरहरू पाउँछ अरू अरू गर्ने होइन सोलर ड्रायरको कुरा आएको छ त्यो सोलर ड्रायरले हामीलाई थोरै मात्रा अब एउटा सोलर ड्रायरले लगभग लगभग चौध किलो दिनको सुकाउँछ जबकि एउटा सामान्य किसानले च्याउ निकाल्दाखेरिमा पनि अब मैले यो छ हजार किलो च्याउ निकाल्दाखेरिमा राम्रो निस्किए बेलामा छ सय किलो च्याउ निस्किन्छ पर डे प्रतिदिन त्यो अब लाख खर्च गरेर चौध सय चौध किलो सुकाउने चाहिँ ड्रायर मेसिन ल्याउँदाखेरिमा त हाम्रो लागि त त्यो उपयुक्त भएन काम लागेन त्यो चाहिँ अब यसो एक दुई किलो खानेहरूले अब यसो सुकाएर राखौँ भन्ने हिसाबले मात्रै उपयुक्त भयो कि बजारबाट किनेर ल्याएर सुकाएर राखौँ भन्दा चाहिँ हुने भयो सस्तोमा सस्तो भए बेलामा यसो सुकाएर राख्नु एक दुई किलो चाहिँ पछि खानलाई हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै उपयुक्त हुन्छ त्यो त्यो व्यवसायिक रूपमा चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन त्यो पाँच सात सय किलो सुकाउने चाहिँ हुँदैन पाँच सात सय किलो सुकाउने चाहिँ अलिक महँगो प्रविधिमा पऱ्यो त्यो लाखौँ खर्च गर्नु पऱ्यो त्यो भइसकेपछि अब हामीले त्यति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ प्रविधिमा सहयोग चाहिँ अथवा आदान प्रदान भयो भने चाहिँ त्यता अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग च्याउ प्रेसमा खाने मात्रै चाहिँ त्यो बानी छ कि हाम्रो त्यो चाहिँ के अरे सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ अब अरू केही बनाएर जस्तो अचार बनाएर चाहिँ पठाउन सकिन्छ त्यस बजारको ए अँ अँ अँ ए अँ विकल्पको कुरा हुँदै थियो अरे हाम्रो मेसिनको अनि त्यही त अब अरू चाहिँ भन्दै जानु त अरू के के विकल्प हुनसक्छ चाहिँ सुकाउने एउटा विकल्पको कुरा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ च्याउ चाहिँ ताजा च्याउ मात्रै खाने अथवा टिपेको जुन च्याउ मात्रै तरकारी बनाएर मात्रै खाने भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ क्या त्यसलाई चाहिँ अलिकति बदलेर त्यसको विभिन्न परिकारहरू बनाउन सकिन्छ जस्तो च्याउको अचार बनाएर पनि राम्रो चाहिँ के अरे त्यसको पनि बजार राम्रो बनाउन सकिन्छ अनि त्यस पछाडि एउटा कुरा त्यो अनि अर्को कुरा भनेको अरू अरू उत्पादनहरू पनि हुन्छ च्याउको अरू जस्तो सुप बनाउने पाउडर बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब अलि लगानी बढी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सहकार्य गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ च्याउले चाहिँ एउटा दिगो व्यवसायको रूप पाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सामान्य रूपमा कति रुपियाँसम्ममा बिक्री भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई नाफा हुन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई अब यसको लागत दुई सय रुपियाँ करिबन करिबन पर्छ टहरा बाहेक टहरा बाहेकको एउटा डल्ला चाहिँ निकाल्नलाई हामीले दुई सय रुपियाँ खर्च लाग्छ त्यो हिसाबले अब सबै सफल भयो डल्ला भने हामीले असी रुपियाँसम्ममा बेच्दा पनि घाटा हुँदैन तर त्यसरी सबै सफल नहुन सक्छ जस्तो यहाँ अलि राम्रो भएको अवस्था छ मेरो यसमा छ यसमा त्यसमा लगभग लगभग नब्बे प्रतिशत सफल भयो छ हजार बलमा नब्बे प्रतिशत सफल हुँदा लगभग लगभग छ सात सयवटा पोखा चाहिँ बिग्रेको छ त्यो सबैलाई कभर गर्नु पर्दाखेरिमा एक सय बिस एभरेजमा सक्यो भने चाहिँ हाम्रो घाटामा जाँदैन एभरेजमा एक सय बिससम्ममा आयो भने औसतमा त्यो चाहिँ किसानको लागि चाहिँ लगभग लगभग ठिक ठिकै हुन्छ एक सय बिससम्म आयो भने अनि तपाईँले त टहरो पनि बनाएको हुन्छ टहरो पनि खर्च जोड्दाखेरि चाहिँ कति राम्रो उत्पादन हुँदाखेरिमा एक सय बिस आउँदाखेरिमा टहरोले चाहिँ तपाईँको एउटा टहरो बनाउँदाखेरिमा मैले यो टहरो बनाएको लगभग तिन वर्ष भयो तिन वर्षदेखि चार वर्षलाई पुग्छ एउटा टहरो एक सय बिस उत्पादन आयो भनेदेखि हाम्रो उत्पादन साढे दुई किलो माथि जाँदाखेरिमा लगभग लगभग टहरो समेतलाई चाहिँ कभर गर्छ त्यहाँदेखि माथि जति हुँदै गयो त्यो नाफा हुँदै गयो त्यो त्योभन्दा माथि गएको चाहिँ अब उत्पादन राम्रो भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो नाफाको हुने हो त्यो चाहिँ त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ एक सय पचास रुपियाँ किलोसम्म बेच्यो भने चाहिँ ठिक्क हुने रहेछ नाफा एक सय पचास रुपियाँ किलो एभरेजमा आयो भने चाहिँ हाम्रो नाफाहरू नाफामा जान्छ नाफामा जान्छ कमाइ हुन्छ त्यसमा हामी एक सय पचाससम्म पुगेपछि चाहिँ कमाइ हुन्छ कमाइ हुन्छ होइन जस्तै एक सय पचास रुपियाँ किलो तपाईँको च्याउ बिक्री भयो भने तपाईँले एकपल्टमा एक पाँच महिनाको एक सिजनमा तपाईँले ल मानौँ दस हजार किलो स्याउ तपाईँ के अरे च्याउ बेच्न पाउनुभयो भने कति आउने भयो त दस हजार गुणा तिस आउने भयो दस हजार गुणा तिस भनेको कति हुने रहेछ त दुई तिन लाख हुन्छ तिन लाख तिन लाख हुन्छ लगभग लगभग तिन लाखको नाफा निकालिन्छ दस लाख बाह्र लाख दस साढे दस लाख दस लाख चान्स चाहिँ तपाईँको हाल्नलाई खर्च हुन्छ त्यो टरोको लगभग लगभग तिन लाखको नाफा निकालिन्छ ठिक ठिक हुँदाखेरि एक डेढ डेढ सयसम्म पुग्यो भने त्यति हुने रहेछ यो तपाईँको यो आठ वर्ष जुन जुन च्याउको अनुभवमा तपाईँले सिजनमा सबभन्दा धेरै कतिसम्म कमाउन सक्नुभयो त सिजनमा मैले यसको उत्पादन हुने सिजनमा चाहिँ बरु त्यति कमाइएन अफ सिजनमा चाहिँ बरु अलिकति कमाउन सकेन उत्पादनको सिजनमा चाहिँ तपाईँको बजार भाउले चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैन त्यो भाव हुनाले अब थोरै थोरै जोस घाटामा त्यति धेरै नगए पनि नाफा पनि त्यति धेरै राम्रो छ कमाइँदैन अनि सिजनमा चाहिँ मैले एक लट भनेको लगभग लगभग पाँच हजार बल च्याउ हाल्दाखेरिमा चार लाखसम्म कमाएँ अफ सिजनमा चाहिँ अफ सिजनमा त्यो चाहिँ कतिको दिगो हुँदो रहेछ त्यो तपाईँलाई त्यो अक्सिजनमा अक्सिजन अक्सिजनमा गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ अक्सिजनमा मैले त लगभग लगभग तपाईँको दुइटै सिजन गराएको छु अक्सिजनमा पनि सिजन पनि हाम्रो च्याउ उत्पादन चाहिँ लगभग वर्षमा दुईचोटि हुन्छ एकपटक सिजनको समयमा एकपटक अक्सिजनको समयमा अनि त्यो हुँदाखेरिमा मैले लगातार गर्छु अब मैले अनुभव गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो जुन खेती गर्ने अथवा हाम्रो व्यवसाय गर्ने जुन तौर तरिकाहरू छ त्यो तौर तरिकाले एकै ठाउँमा लगातार व्यवसाय गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो सफल नहुने कन्डिसन आयो किनभनेदेखि हामीले प्रविधि युज गरेका छैनौँ त्यो भइसके पछाडि हामीसँग अब एसी सहितको उहरू हुँदैन त्यो भइसकेपछि हामीले सबै कुराहरू मिलाउन सक्दैनौँ अनि रोगका चाहिँ किटाणुहरू पनि यहाँ बसिराखेका हुन्छन् त्यो भइसकेपछि जतिसुकै सफा गरे पनि जतिसुकै यसलाई चाहिँ सफा गरेर हाल्छु भन्दा पनि त्यो रोगको आक्रमण चाहिँ निश्चित रूपमा पुरानो ठाउँहरूमा बढी हुन्छ त्यो भइसके पछाडि हामीले लगातार एकै ठाउँमा चाहिँ च्याउ खेती गर्न चाहिँ सकिराखेका छैनौँ किनभने हामीसँग प्रविधिहरू युज गरेर प्रयोग गरेर गर्न सकिरहेका छैनौँ जब प्रविधि गर्न खोज्यौँ भनेदेखि प्रविधि गर्न चाहने हो भनेदेखि एउटा टनेलमा हामीले एसी लगायतका सबै कुराहरू मिलाउँदाखेरिमा दसौँ लाख खर्च हुन्छ एउटै घर एउटा घर बनाउँदाखेरि अनि त्यो दसौँ लाख खर्च गरेर त हामी च्याउ खेती गरेर त कमाइ गर्न सक्दैनौँ किनभने बजार त्यही अनुसार छ हाम्रो यहाँ अनि हामीसँग लगानी गर्ने त्यत्रो पैसा पनि हुँदैन त्यो भए हुनाले हामीले चाहिँ ठाउँहरू चेन्ज गरी गरी हाल्दाखेरिमा चाहिँ उपयुक्त हुने चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ देखिन्छ कति वर्षसम्म चाहिँ चल्छ एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्षसम्म चाहिँ चार वर्षसम्म चाहिँ ठिक ठिकै हुन्छ राम्रै चल्छ त्यस पछाडि लगातार भइसके पछाडि चाहिँ हामीले सरसफाइ गरेर पनि त्यो त्यहाँ भएका जङ्गली ढुसीका अवशेषहरू चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न नसक्ने रहेछ त्यो ठाउँमा अरू बिरुवा लगाइदियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ उपयुक्त माध्यम हो जस तुलनात्मक रूपमा हामीले एक वर्ष च्याउ व्यवसाय गऱ्यौँ त्यस पछाडि अरू तरकारी बालीहरू लगाएर एक वर्ष पछाडि अर्को वर्ष चाहिँ फेरि च्याउ व्यवसाय गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ तर फेरि तपाईँले टहरो चेन्ज गरे गरे गर्न गाह्रो हुने भयो टहराहरू चाहिँ अब यस्तो हो तिन वर्ष चार वर्षसम्म यो टहराहरूले चाहिँ दिन्छ एकपल्ट एकपल्ट टहरा बनाए पछाडि अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो टहराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ किनभनेदेखि यहाँ बाँसकै टहराहरू निर्माण गरिराखेका छौँ हामीले हामीले अरू टहराहरू बनाएका छैनौँ त्यो भइसके पछाडि बाँसको आयु भनेको तिन चार वर्षै हो लगभग त्यो भइसकेपछि यो बाँसहरू निकालेर फेरि नयाँ टहरा बनाउनुपर्छ तिन चार वर्ष पश्चात चाहिँ हामीले तरकारी बाली लगाएर एक वर्ष पछाडि फेरि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ यो अनि गुम्बद जस्तो गुजुप्प बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के त यसको यसको चाहिँ विशेष भनेको ओथारो राख्ने समयलाई चाहिँ तपाईँको तापक्रम व्यवस्थापन गर्नको लागि हो यो पहिलो कुरा चाहिँ अनि दोस्रो कुरा भनेको यसलाई चाहिँ घामको प्रकाशहरू पर्नु भयो घामको प्रकाश नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले सबैतिरबाट अँध्यारो बनाउनु पर्यो अँध्यारो बनाउँछौँ अनि एउटा समयमा आए पछाडि घामको प्रकाश चाहिँ चाहिँदैन तर ओथारोबाट निकालेर जुन च्याउ फल्ने बेला हुन लाग्यो अब भनिसके पछाडि हावा पनि चाहिन्छ त्यो हावा चाहिनको लागि चाहिँ हामीले अनि अन्तबाट हावा दिनु मिल्दैन त्यो भइसकेपछि साइडबाट हावा दिन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी खोलिराखेका छौँ ए त्यस्तो कारणले गर्दा ओथारो बस्ने बेलामा चाहिँ अँध्यारो चाहिन्छ अनिवार्य अध्यारो अँध्यारो लाइटहरू पर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ ए लाइटबाट नै उब्रिँदैन चाहिँ हरियो कृषिहरूको सङ्क्रमण पर्ने चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ सम्भावना बढिन्छ हुन्छ त्यो भावनाले लाइट चाहिँ नहुँदा राम्रो अनि अनि त्यसले गर्दा लाइटले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको च्याउको ढुसीहरू पनि फैलिँदैन कि त्यो पनि मर्छ त्यो भावनाले हामीले कालो प्लास्टिक अनि त्यो माथिबाट चाहिँ त्यो गुन्द्रीहरू चाहिँ तापक्रमको घटपट धेरै नहोस् भनेर चाहिँ गुन्द्रीहरू राख्छौँ गुन्द्री बोराहरू राख्ने कारण चाहिँ अनि एउटा कत्रो एउटाको साइज कस्तो हुन्छ एउटा कुनै स्ट्यान्डर्ड साइज हुन्छ यो टहरोको हामीले अब बोलीचालीको भाषामा डेढ बाँसको टहरा भन्छौँ डेढ बाँसको भनेको चाहिँ एक एउटा बाँस चाहिँ बिस फिटको हुन्छ लगभग लगभग तिस फिट लम्बाइ र तपाईँको पन्ध्र फिट चाहिँ चौडाइको प्राय बनाउँछ तिस बाई पन्ध्र कति डल्ला अट्छ त त्यसमा त्यसमा तिन सय पचासी चार सयसम्म अट्छ तिन सय पचासी चार सय भनेको इलम भनौँ साढे तिन सय राखौँ साढे तिन सय डल्ला रह्यो भने कति किलो आयो त भन्दाखेरि त्यही अब पचासवटा डल्लो बिग्रियो भने पनि तिन दुना छ सय किलो आउँछ एक सिजन छ सात सय किलो एउटाबाट एउटा चाहिँ एउटो त उसको प्राइस कति आउँछ त्यो एउटा यो बनाउनको लागि त्यसको मूल्य कति आउँछ त बनाउँदाखेरि कति लागत पर्छ लागत एउटा डल्लोको लागत सबै लागत चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने बेलासम्म सक्दासम्म त्यो झुन्ड्याउँछौँ हामी त्यो झुन्ड्याउने बेलासम्म दुई सय रुपियाँको हाराहारीमा पर्छ त्यो त्यहाँ बिउ रोप्दासम्म बिउ रोप्दा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पराल भिजाउने पखाल्ने तर्काउने पकाउने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई प्याक गर्ने अनि त्यस पछाडि प्याक गरेर झुन्ड्याउँदासम्मको लागत अनि यो ऊ चाहिँ त्यो टहरो बनाउन चाहिँ टहरो बनाउन चाहिँ तपाईँको एउटा टहरो डेढ बाँसको एउटा टहरो बनाउन लगभग लगभग चालिस हजारदेखि पचास हजार लाग्छ चालिस पचास हजार त्यसको राखौँ तपाईँको तिन सय दुना छ सय भनेको साठी हजार भयो होइन साठी हजार गर्दाखेरि एक लाख एक लाख राखौँ न एक लाखमा तपाईँको तिन सय डल्लाको एउटा टहरो बन्ने हो साढे तिन सयदेखि चार सय साढे तिन सय अथवा बिग्रिने सहित कटाउँदा तिन सय राखौँ न एउटा होइन त्यो त्योभन्दा घट्दैन होला भन्ने एउटा आशाले अब तिन सयले छ सय किलो च्याउ दियो छ सय किलो च्याउ तपाईँले दुई सिजन बेच्नुभयो बाह्र सय भनौँ न बाह्र सय किलो च्याउ चाहिँ कसरी जाने भयो त भन्दाखेरि सयले गयो भने पनि बाह्र सय सय भयो एक सय सय भने दस हजार भन्दाखेरि एक लाख बिस हजार भनेपछि तपाईँलाई त्यही एक वर्षमा बिस पच्चिस हजार मात्रै फाइदा भयो एउटाबाट अब यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ टरोको लागत चाहिँ कम भयो पचास हजार चाहिँ दुई सिजन गर्दाखेरिमा जुन दुई सय डल्लाको दुई सय पर्छ त्यो चाहिँ दुईचोटि नै लगानी गर्नुपर्छ त्यो भइसके पछाडि तिन गुणा छ सय साठी हजार भयो लगानी चाहिँ लागत चाहिँ फेरि साढे तिन सय बलकै पर्छ निस्किँदा चाहिँ दुई सयबाट त हामीले तिन सयमा त निकाल्ने भयो लागत चाहिँ तिन सय नै पर्ने भयो साढे तिन सय नै पर्ने भयो भन्ने भने तपाईँले भनेपछि सामान्य रूपमा एउटा डल्लोबाट के अरे एउटा टहरोभित्रको तिन साढे तिन सयबाट वर्षमा पाँच सात सय किलोभन्दा बढी स्याउ च्याउ आउँदैन वर्षमा दुई सिजन त हुने भयो दुई सिजन हुँदाखेरिमा दुई सिजनमा बाह्र सय जस्तो बाह्र सयदेखि पन्ध्र सय किलो निकाल्छौँ अन्त बाह्र सय किलो निस्किने पर्सेन्टल एउटा हिसाब एउटा एजम्सन राख्दाखेरि अब त्यो जतिवटा तपाईँको बढी भयो एकजनाले कतिजनासँग कतिवटासम्म गर्न सकिन्छ त कतिवटा टहरोसम्म चाहिँ एकजनाले गर्न सकिन्छ एकजनाले भन्दा पनि त्यसको चाहिँ अब हामीले गरिराखेका तरिका चाहिँ सुरुमा यसको कामदारहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिन्छ बनाउने बेला बनाउने बेला बनाउने बेला हामीले सातजना आठजनासम्म कामदारहरू राखेर बनाउँछौँ अनि त्यस पछाडि बनाइसके पछाडि चाहिँ हामीले छ हजार पद चाहिँ लगभग लगभग एकजनादेखि दुईजनाले त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त्यसको रेखदेख गर्न चाहिँ सक्छ सकिन्छ पछि टिपेर बेच्न पनि भ्याइन्छ टिपेर बेच्न पनि एकदेखि एकजना दुईजनासम्म दुईजना भयो हुन्छ